ভিডিঅ'টো ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাজ কৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া নতুনকৈ ছোৱালী পতাইছে ঢেৰ কাটাচোন মোৰ কাটাচোন মোৰ হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব আৰু নেমাও